Нет, я не поэт современный, поэтому бред для меня очень бренный Лишь временный он и лишен откровений Люди в смятении, в темени темень и тем тяготеет Потеряна значимость всех песнопений, в них нет ни спасения, ни зарождения То не останется для поколений, пришедших на смену вечных сомнений Где правда одна повторяется снова, где гармонирует с действием слова Ныне же слов очень много, делящих дорогу, шагающих в ногу И только единую верую к цели придут Избегая словесные сели Осели все люди от прерий до сели на мели их души затлели, чтобы зажегся свет Чтоб не ступать на чтобы прозрел, кто слеп, чтоб ожил, кто ищет смерть Чтоб человек чуял благо его рода, чтоб не познал он большего брода Нужно раскрыться, взлететь словно птица, взглянуть на себя с высоты и разбиться Чтоб грязь была грязи, от всяких оказий, подальше от мерзости, от всей этой мрази И ближе бы к свету, где бы ты ни был, ты помни мы под одним небом. Мы под одним небом.